भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक रहे वरिष्ठ नेता लालकृष्ण अडवाणी द्वारा हाल ही में एक ब्लॉग लिखा गया है उस ब्लॉग में उन्होंने पार्टी को लेकर कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत रहा है nation first party next self last राष्ट्र सबसे पहले फिर पार्टी और आखिर में खुद सभी परिस्थितियों में मैंने सिद्धांत का पालन करने की कोशिश की है और आगे भी करता रहूंगा भारतीय लोकतंत्र का सार विविधता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान है अपनी शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को भी अपना शत्रु नहीं समझा जो राजनीतिक रूप से हमसे असहमति रखते थे हमने उन्हें केवल अपना प्रतिद्वंदी ही माना इस तरह भारतीय राष्ट्रवाद की हमारी अवधारणा में हमने कभी राष्ट्र विरोधी नहीं माना उन्हें जो राजनीतिक स्तर पर हमसे असहमत रहे हैं पार्टी व्यक्तिगत और राजनीतिक स्तर पर प्रत्येक नागरिक की चॉइस पसंद की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है पार्टी और राष्ट्र के बृहत्तर परिदृश्य पर लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा भाजपा की गौरवपूर्ण विशिष्टता रही है इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा मीडिया सहित हमारे सारे लोकतांत्रिक संस्थानों की स्वतंत्रता निष्ठा निष्पक्षता और मजबूती की रक्षा करने में सबसे अग्रिम मोर्चे पर रही है राजनीतिक और चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता जो कि भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति के लिए बहुत आवश्यक है इस पर भी ध्यान देना हमारी पार्टी के लिए एक अन्य प्राथमिकता रही है मेरी पार्टी के संघर्ष से भरे